Gremo danes na izlet in bo voda metala kamenčke. Ja! Pa bo pa se bo vzela za malico. Kaj je na kotestu?